Всем привет, с вами Влад, мы продолжаем проходить игру Сталкер День Чернобыля. Давно не было серии, потому что у меня были, были кое-какие проблемы, именно с записью. Но ну, сейчас я уже все настроил, так что можно э, дальше снимать. Так, сегодня мы пойдем в лабораторию X18. Вообще, я еще заснял эту серию еще 25 мая, но ну, у меня я снимал через фрапс и у меня короче типа подожди секунду и, короче типа он забил мне весь жесткий диск потому что фрапс говно полное и я короче вышел с лаборатории и у меня короче все закончилось место и, и оно короче еще не хотелось заливаться на youtube я удалил и потом думал как перезаснять и вспомнил то, что в драйверах AMD есть такая программа, как AMD Live, через которую можно снимать и стримить. В общем, да, сейчас я через нее снимаю, хорошая программа, она, кстати, FPS вообще не садит. Так, сейчас мы бежим в темную долину. Вы 40 минут, Опусти пожалуйста, оружие. ладно. Серия это будет минут 40 или 45 длится. Ладно, фиг с вами. Так, сейчас мы идем на свалку. Так, я еще хочу сегодня, если кто смотрит, это, если это видео кто-то смотрит, ну, прям в день выхода 12 числа, то сегодня будет стрим по Dead by Daylight. Я еще хочу сделать стрим по сталкеру, по прохождению его. Так вот, будет стрим по ДВД, может э, ближе к обеду, а может уже и вечером. Но я сразу э, сниму серию и выложу ее на YouTube. Картинку только сделаю. Так, сейчас мы загружаемся на свалку. Так, я вот совсем забыл про эту аномалию. Так, сейчас надо просто по-быстрому пробежать es valgo. Чтобы не затягивать серию всякими бегами, а сразу уже понять сам сюжет линия. Если сейчас я быстро пойду в лабораторию, то я, может, еще что-то сниму, продолжу проходить, чуть подольше сделаю серию. Так, артефакт забрал, нормально. Батарейка меня восстановилась, можно дальше бежать. Так, перекину другую локацию. А, вот сейчас уже три часа. Да, ну скоро, часа через два, может, уже стрим начну. То есть приходите, ставьте лайки, ставя лайки, подписывайтесь на мой канал Twitch и YouTube. Вы помогаете мне продвигаться и я могу больше ну, популярнее становиться, и, и контент узнаешь, будет качественнее. Я вам пробивает череп. Не-не, не убивай меня! Твоего напарника сейчас будет вести на заброшенную фабрику! Это все, что я знаю, млям буду! Ладно, мразь, живи. Но на глаза мне больше не попадайся. Эй, дружище, иди сюда! Помоги отбить напарника у бандитов! Сейчас, Давай за мной. Пуля Я знаю место спросила напарника. Поможешь, буду благодарен. Я надеюсь, Долги не, заб... не забагается, как в прошлый раз было. Ну, шевели. Я не знаю, как он так бежит, что я его пешком обгоняю. Эх, сталкер 2 анонсировали, жду уже не дождусь сразу как Stalker 2 выйдет, я его сразу куплю в стиме и буду снимать для вас на, проход... на канал свой. Потому что я хочу снимать на максималках его. Ну, чтобы атмосфера была больше, потому что на минимале все как ну то некрасиво, да. Ну, я в принципе, мой это, привык играть на низких, мне это вообще посрать а вот вам, ну, то есть атмосфера решается, когда все прорисовано до конца, то есть все так темно, ну, классно, короче. Ну, как сейчас, мы полное динамическое освещение стоит, видите, как прикольно. А до того, как вот эти две серии, которые раньше я снял, там не было, потому что я не мог это сделать, потому что у меня какая-то фигня происходила. друзья, давайте быстрее. Опа. Ну да, можно что так сделать. Сейчас пусть они ближе подойдут и начнем стрелять. задание провалено. Гуля, спасибо, друг. Я, блин, уже с жизнью попрощался. Это вот сталкер благодари. Он мне помог. Спасибо, Сходи, друг. пообщаемся. соединю. Так, побежали туда на фабрику. И сейчас я вам покажу еще кое-что. Когда он там уже рядом с фабрикой. Так, артефакты надо забирать, потому что деньги здесь, короче, пасхалка такая. Ну как пасхалка? Это не пасхалка, это больше такая фича. Поднимаемся по лестнице, мы только кровососа. Уж дальше, помню, этого сталкера не убил. еще надо вообще-то... У меня две аптечки осталось, а мне еще на лабораторию надо минимум пять. Так, вот этих жмуриков надо обыскать, а и тут есть один не жмурик. А, не-не-не-не-не. Короче, он, мы его сейчас лечим, он говорит, что есть тут есть гаусс-пушка за 800 рублей. Она вот здесь будет, а это, короче, просто лохотрон будет. Так что тебя можно убить. Кто там ходит? По-моему, кого-то ушатали. А чё он тут забыл-то? Только не верите, что вот этого долговца убили. Да, его убили, походу. Да, его убили. Холшталь долговца, да. Херли у меня так пушку мою клинит-то. Она же в нормальном состоянии. Ушатали долговца. А чё эти два хера тут делают? Чё они загнулись? Стой пёс. Эх, я, кстати, не знаю, почему это... Не знаю, почему его убили. Мне надо их лутать, потому что у меня уже аптечек нет вообще. А мне не очень сейчас пригодятся. Ни хера себе. Что же вы все бомжи без аптечек? Так, минус еще. О, а у тебя есть аптечка, это хорошо. Вот там артефакт. Это тоже хорошо. Так, да фиг, на фиг с этим-то я никак не буду худать, слишком долго то есть серия будет растянута всякими... Привет, жмурик. Так, мы уже в главном здании. Сейчас тут бантуса будет до херища. А, нет, я, не надо было здесь подниматься. Вот теперь мы в главном здании, куда нам и надо. стреляешь что иди тебя платить О, бинты это На тебе! Кто -то... Так. А патроны-то у меня, знаете, не бесконечные. А у тех щеглов их не так уж и много. все. О, зашибись аптечка. буду, потому что аптечки мне в лаборатории пригодятся. И очень сильно пригодятся они мне. Очень сильно они мне там пригодятся. Сейчас они тут бандосов-то перебить, как мне хрен делать. Я же антирадиационные препараты брать не буду, потому что они сейчас без пользы у меня их до хера. О, это хорошо. Энергетик. Водяра, не-не-не. Вот эту штучку я возьму и вот эту. Она мне тоже в лабораторию пригодится. целого входа, который там был, я лучше не лучше сверху сразу, потому что, потому снизу нас будет со всех сторон накрывать. Там еще где-то, но не знаю где. слышал. Ладно, продолжаем серию. Блин, все-таки хотел, чтобы не склеивать, вот придется все-таки склеивать, ну ладно. Так, нормально. Все, патронов нету, почти. патроны это хорошо, то что у них патроны сейчас есть. Тут опять конфуз произошел. Так, ладно, хрен с ним. Так, что у нас тут? Энергетик. Откуда вылезу, отсюда природа? теперь идем в самый низ. потом еще. Сюда! Эй, сталкер, помоги! Открой эту чертову клетку! Открыли, Пульт управления находится на стене! обсуждали эти проблемы. Ладно. Блин, сколько этих бандосов тут нахрен с ними? Где эти чудо? Ладно, фиг с вами. Идем в лабораторию. больше, кого мне больше? Э, пригодится. Ой, еще артефакт. сразу в лабораторию. Все, идем в лабораторию. Так, серия приблизительно идет уже 25 минут. Хотел с одного раза все записать, но не получилось. Так, вот мы в лаборатории. Я лучше... Блин, я забыл вообще про сохранение. Че у меня картинка? Это... Как, у, как его там... Зомбированного. Короче, выхожу с лаборатории, заканчиваю серию. Куда мне там идти надо? А я не помню код. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Думаю, мне нужно. Где это овощ? Куда он ушел? Хорошенько не пожарили, скажу вам. Твою мать. Так, ну тут их намного больше. Отлично, коллега. Я рад, что вы получили доступ второго Сколько какой там код? 1, 2, 4, 3. Один, два, четыре, три. Один, два, четыре, три. Все, у меня осталось 6 аптечек на всю лабораторию. Капец просто. Их разве двое было? и больше было. Один, два, четыре, три. Ой. Так. Спускаемся на уровень ниже. Опа-на, а патронов у меня очень мало осталось. В этом-то может быть проблема. щит. И тут лестница. Твою мать. Я не знаю, где там лестница. А что это чудище может вылезти? Лестница. Лестница. Я спасен. Подождите, а где вот эта раздевалка, где можно было под ствол достать? Подождите, я что, ее проморгал? Что, гоните? Ошибись. Где он? Где он? А вот он. Я его не вижу. походу проморгал ту раздевалку. Она просто от него отскочила. А вот а я его ушел. Зашибись. Я что, реально профукал вот эту раздевалку? Там же нормальные броники были. Вот блин. А может поискать ее? Коллега, напоминаю, что вы с завтрашнего дня приступаете к обслуживанию резервуаров центральной Идите, лаборатории. Колотить. Необходимо девять пять два четыре Куда попал? девять пять два четыре Ну, вообще сюда не надо было. Я заблудился тут. девять пять два четыре А э, я походу серьезно проморгал вот ту фигню. Да иди ты в сраку. Да, я проворонил. Это плохо, конечно. На тех, где полтергейст шатывает. я вышел и успел проснулся я. Группа 1 и 2 Военный, здорово, друзья мои. Группа 3, главный зал. Четвертое и пятое, второй этаж. А патрончики у меня закончились почти. У меня пару обоим эм осталось. Ну, военных должно быть патроны, по идее. Вот тебе! разбил всю обойму, и я его не убил. Патрон. Плюс одна обойма. Так. Куда мне там идти надо, я забыл уже. Артефакт. А, собака. Псина. Ты чё, я как обосрался? Это просто... О, вот она, эта раздевалка. как моя жизнь энергетик. Так, сколько у меня там? 44 кг. А где тут под ствол был или не было? О, это да, лучше. Я пока этот, а этот с собой заберу, потому что он мне пригодится потом. Домой этот сломаю. Куда я пришел едить это? Где я? Заблудился тут. ну вот они ушатные военные. А вот лестница, зашибись. Так. Уже скоро выйдем. Лаборатории. Все, переходим в другую локацию, а именно все, в темную долину. База 034, мы на точке. Пора давать дёру. Понял, начинайте работать.

вот здесь, ладно. База, я 034, мы над точкой. Понял, начинайте работать. Так. 032, выбрасывай своих на крыше, как понял. 032 принял. На крыше, так на крыше. Так. Ну да, дубль 2. Меченый. Базу бандитов атаковали военные. Они перекрыли выход на свалку. Но есть старая дорога на юг. Попробуй выбраться по ней, но будь осторожен. Да сдохни ты овощ. Это дал. Да вот здесь лучше побегу. Потому что по дороге опасно бежать. Через за мной собаки. Все, идем на кордон. Вечный. Рад, что ты жив. Да еще и заглянул к нам на огонек. Заскочи, поболтаем. Очередное дельце наклевывается. Окей. Идем к Сидору, там закончу серию. дерну дает. А нет, они вдвоем дернули. Куда они все идут? Кто это вообще? Какие-то Туз. Так, так, так. Все у нас тут на кордоне у деревни новичков? Тайник. Что, в яйки напали или что? Вот тут в подвале тайник. А, нет, нет, тут... А, на крыше я понял где. то, что мне надо. Что, вояки напали? Серьезно? Ладно, фиг с ними. Вернулся? Тысяча рублей. подождите. С какого блокпоста? Да ну нахер. Иди в жопу, я не тогда не выполнять. Ладно. На этом я закончу третью серию прохождения Сталкер Тень Чернобыля. Всех, кто досмотрел до этого момента, те красавчики, те, кто не досмотрел, те тоже нет, они не красавчики. Так, сохраню игру, save 3. Ладно. Всем пока.